पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सबूत तो लाओ फिर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कमिश्नर जीवन भर याद रखेगा जी हाँ यह बात उन्होंने सीबीआई की उस याचिका को लेकर कही जिसमें सीबीआई ने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल की सरकार कमिश्नर से पूछताछ के मामले में उन्हें रोक रही है इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा पहले सबूत तो लाओ देखते हैं कि कमिश्नर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वह जीवन भर याद रखेंगे कुल मिलाकर यह पूरा मामला बेहद गर्मा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को कोई राहत नहीं दी गई है और यह कहा गया है कि पहले सबूत लेके आओ उसके बाद कार्रवाई करेंगे अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी देखते हैं उसमें सीबीआई कुछ सबूत प्रस्तुत कर पाती है या नहीं